команда. На сегодняшний день 315 э, было выдвинулось, э, зарегистрировано 48 кандидатов. Поэтому выборы идут своим чередом. Ну а теперь перейдем к повестке дня. Так, коллеги, у нас сейчас присутствует 8 человек, кворум имеется. Какие остальные у нас часть людей еще едет? Больше, да? а трое у нас по уважительным причинам. Коллеги, какие есть предложения? Тогда поступило предложение. Кто за? Против? Воздержался? Так, тогда заседание объявляю открытым. На заседании у нас сегодня присутствует Уразов Серик Киевич, кандидат седьмого созыва выдан политической партии «Патриоты России». Сторожев Руслан Николаевич, юрист от кандидата. Да? А, а, Иванов Андрей Михайлович, юрист от кандидата. Да? А, корреспондент от политической партии «Патриоты России». А, потом Круглова Наталья Владимировна, кандидат депутата Госдумы Федерального собрания седьмого созыва, политическая партия ЛДПР. Наумов Дмитрий Владимирович, Роспотребнаблюдателей Санкт-Петербурга, помощник председателя регионального отделения партии «Справедливой России» в Ленинградской области. Что-то Нету? Так. Член избирательной комиссии Ленинградской области с правом на совещательного голоса Бадягин Владимир Михайлович. Ну и наши работники. Все, все стандартно. Коллеги, <clears throat> тогда переходим к следующей. Поездка у вас Исполнение повестки отсутствует. Тогда э, предлагаю э, проголосовать за повестку в целом. Кто за? Сдержался? Против? Нет. Единогласно. Переходим тогда к повестке. Так. Пожалуйста, первый вопрос у нас о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу ну, номер 112 Ленинградской Бескингесетки одномандатный избирательный округ Уразова Серика Бахтияровича, э, выдвинутого политической партии, политической партии «Патриоты России». Светлана Марканина, пожалуйста. Спасибо. Кандидат Уразов Серик Бахтиярович выдвинут политической партии, политическая партия «Патриоты России». Постановление Центральной избирательной комиссии с копией заверенного списка кандидатов – и с заявлением а, кандидата о согласии баллотироваться было получено избирательной комиссией Ленинградской области. Все документы, которые полагаются при выдвижении и для регистрации, кандидатам были предоставлены в избирательную комиссию Ленинградской области а, в полном объеме и в соответствии с законодательством. Предлагается зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградская область, Пендисепский одномандатный избирательный округ Уразова Серика Тияровича, выдвинутого политической партией <clears throat> политическая партия «Патриоты России» и выдать зарегистрированному кандидату Уразову Серику Тияровичу удостоверение установленного образца. Коллеги, вопросы пожалуйста, регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112, Ленинградской области Мисецкий одномандатный избирательный округ Кругова Наталья Владимировна, выдвинутая политической партии, политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Кандидат Кругова Наталья Владимировна, выдвинута политической партии, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России избирательной комиссии Ленинградской области было также получено постановление о Центральной избирательной комиссии с копией заверенного списка и с копией заявления кандидата о согласии баллотироваться. Все, э, все документы, положенные для выдвижения и регистрации, кандидатам были представлены в избирательную комиссию в полном объеме и в соответствии с законодательством. Предлагается зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградская область, Кингисеппский одномандатный избирательный округ, Круглов Наталью Владимировну, выдвинутому по политической партии, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия. И выдать <clears throat> зарегистрированному кандидату Кругловой Наталье Владимировне удостоверение, установленного образца. Вопросы к Не, ну, можно вопрос да, кандидата? А вы да? являетесь членом партии? Да, ДПР? конечно. Являетесь? Конечно. Да? Являетесь членом общественной палаты, да? Да. Там, но там по законодательству членство моих членов партии, оно приостановлено. Ничего Но это вопрос к юристам, потому что чтобы являться... Я к вам вопрос. Вы член партии? Да. Все, спасибо. Но членство приостановлено. полномочий общественной палаты возникли. Что? У нас, по-моему, общественная палата еще не собиралась. Не, я просто задал вопрос и все. И полномочия поэтому еще не возникли. Я, я задал вопрос и все, да, ответили на, на вопрос. На вопрос ответ получили, да. будут да. Да. Коллеги, еще есть дополнительный вопрос? Тогда э, ставлю на голосование. Э, кто за, против, воздержался, единогласно. Наталья, да. Наталья удостоверение. Спасибо. Удачи. Спасибо. Также удачи. Спасибо. Вопрос номер три. О распределении по территориальным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования специальных знаков марок для избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградская область, Кингисеппский одномандатный избирательный округ. Руслан Маратовна, ну, пожалуйста. Угу. Уважаемые коллеги, в избирательную комиссию Ленинградской области 1 августа поступит 419 500 марок, и такое же количество бюллетеней будет изготовлено а, в типографии имени Лоханкова. Предлагается прилагаемым предложением вот такое распределение избирательных бюллетеней и марок по муниципальным Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Кингисеппский одномандатный избирательный округ. Ну по аналогии с отличительными удостоверениями мы с вами делаем такое, принимаем такое же постановление по поводу бюллетеней и марок, то есть из избирательной комиссии, а, из типографии избирательные бюллетени посредством спецсвязи доставляются территориальные избирательные комиссии, из территориальных избирательных комиссий – выставляются <clears throat> участковые избирательные комиссии, марки. А, СОС тоже посредством спецсвязи и спецсвязи доставляются территориальные избирательные комиссии и из территориальных участковые избирательные комиссии самовывоза. Контроль возлагается на меня. То есть порядок прошлого. Коллеги, вопросы? А можно вопрос? А вот э, на территории э, Германии как это будет доставляться? Это будет доставляться через э, установленный порядок, такой же, как был в прошлый раз. Через мы, направ... мы, направляем, мы направляем в ЦИК, ага. ЦИК передает в МИД, и МИД направляет напрямую в избирательную комиссию, которая будет на территории Германии. Спасибо. То есть мы направляем только бюллетени? ЦИК э, марки оставляет да. у себя и направляет в МИД. Отсюда мы до 20 августа должны бюллетени отправить в ЦИК. Пока все в Коллеги, ставлю на голосование второй вопрос. Если вопрос. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Вопрос номер пять назначение ответственных лиц избирательной комиссии Ленинградской области для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания э, Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области Енисевский одномандатный избирательный округ. Предлагается назначить ответственными лицами для контроля изготовления и доставки избирательных бюллетеней следующих а, членов избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса. Антипова Игоря Ивановича, Ганину Светлану Маратовну, Макарова Ивана Ивановича, Миронову Веронику Леонидовну и Сезоненко Сергея Владимировича. Тоже та же наша ну, самая группа, кроме Сергея Владимировича. Сергея Владимировича да, она там Контроль возложить на Маратовну. Вопросы? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за? Вопрос номер шесть. Определение территориальной избирательной комиссии, являющей вышестоящей избирательной комиссией по отношению к участковой избирательной комиссии, сформированной на, уч... на избирательном участке, образованном за пределами территории Российской Федерации, при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112. Ингисепский одномандатный избирательный округ. Князь Викторович, пожалуйста. Уважаемые члены комиссии, в соответствии с постановлением ЦИК России, нам необходимо определить э, территориальную избирательную комиссию, которая является вышестоящей по отношению к участковой комиссии, которая образована в Германии. Как и в прошлом году, это определена ТИКа Лужского района. Предлагаю поддержать данное постановление. Они работали в прошлом году. Да, участок уже образован, у них 19 тот же номер. нет, нет. Тогда э, вопросы. Тогда ставлю на голосование. Есть вопросы какой-то или нет? А почему бон? Есть еще курс прав киномании. А это считается бон. считается бон. Бон 1, бон 2. Бон 2. У нас в этом году работает только бон 1. Если вы помните, у нас в прошлом году еще был э, Абхазия и, и Абхазия. Абхазия не работает, в этом году работает только по ночи. Комиссию э, консулом она создана. Нам пришли документы, подтверждающие, что комиссия создана, поэтому мы должны определить вышестоящую комиссию. Вопрос еще есть ли? Тогда ставлю на голосование. Кто за? Против? Сдержался? Единогласно. Спасибо. Михайловна, следующий вопрос тогда. О форме избирательных бюллетеней для голосования за области 6 созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9. Уважаемые члены комиссии, в соответствии с статьей 63 Федерального закона 67, нам необходимо определить форму избирательного бюллетеня по выборам депутата ЗАГСа по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 9. Э, бюллетень у нас будет э, определен приложение 1, форма бюллетеня. Он будет в рамке и формат А4. Э, также определены требования к изготовлению. Он будет на белой бумаге плотностью 80 с нанесением э, фоновой защитной сетки серого цвета. Также будет э, в целях защиты избирательного бюллетеня будет микрошрифт и защитная сетка. Размер бюллетеня формат А4. кандидата. Вопросы? Можно? Вот здесь написано о том, что в случае, если бюллетень... просьба, э, вставайте, пожалуйста. А, с да. У кресло такое. Если вот здесь написано о том, что бюллетень должен быть сложен лицевой стороной внутрь, есть прозрачный ящик. Если он не сложен, он считается недействительным? Нет, он считается действительным, но это как бы рекомендация ЦИКа, чтобы Нет. Ну- сохранить тайну голосования, избиратель рекомендуется избирателю складывать бюллетень. Но ну, здесь оговорки нет, что нет, нет. Это не требование. Это не разъяснение в порядке голосования. Информация же это не помещения, порядок голосования. Как разъяснение о порядке? Ну, это бюллетень. Там именно, да, порядок голосования. Это такие рекомендации ЦИКа, бюллетень так то есть мы говорили, а говорили о том, что если не сложно, то все равно действительно. Да? Здесь нам ну, действительность там Спасибо. А кто, э, прошу прощения, кто может заменить э, действующее законодательство, когда Э, избиратель, он может э, проголосовать, у него есть тайное голосование, он, его право, но он, не каждый э, даже избиратель иногда считает нужным скрывать свое мнение. Это сколько раз было на любых участках. Это ему право. А, прошу. Все? Тогда вопрос еще. Есть вопрос? Тогда, коллеги, ставлю на голосование. Кто за? номер 8 об утверждении положения по информационному центру избирательной комиссии Ленинградской области Уважаемые члены избирательной комиссии, 12 э, июля этого года Центральная избирательная комиссия э, приняла типовое положение об информационном центре избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, которое было рекомендовано для реализации во всех избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации. Э, действующее ныне положение было принято 11 сентября 2002 года. Новое положение в целом э, сохранило дух действующего положения, однако существенно добавлены требования по защите информации, в частности по э, реализации органа криптографической защиты информации в рамках информационного центра. Вот эти изменения внесены и предлагается новая редакция положения в информационном центре избирательной комиссии. Рекомендация была утвердить до 20 какого-то, да? Да. Ну, 20. А? 26. 26. Ближайшую комиссию, которую... Э, коллеги. Все понятно. Вопросов нет. Тогда э, ставлю на голосование. Вопрос номер 8. Кто за? Кто против? Кто <laughs> сдержался? работаете в новых правовых условиях. Вопрос номер 9. О регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Кингисеппский одномандатный избирательный округ Широкого Андрея Вячеславовича. Светлана Маратовна, пожалуйста. Избирательной комиссии Ленинградской области были представлены документы на доверенных лиц от кандидата Широкова Андрея Вячеславовича. Все документы доверенных лиц представлены в полном объеме и в соответствии с законодательством, поэтому предлагается зарегистрировать доверенных лиц Широкого Андрея Вячеславовича в количестве пяти человек, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выдать э, данным зарегистрированным лицам удостоверение установленного опасности. Через госвыборы все были проверены. Вопросов нет. Значит, тогда ставлю голосование вопрос номер 9. Кто за? Против? Воздержался единогласно. Повестка у нас задержана. В этот у нас в субботу день Ленинградской области. Ленинградской области получили 10 пригласительных билетов для участия в, праздник, в празднестве. Поэтому кто хочет, может подойти ко мне получить. Здравствуйте, Наталья. Мы с вами ездили в Тибет вместе. завершаем комиссию и в качестве еще информации у нас в пятницу приезжают э, куратор Ленинградской области от имени Центральной избирательной комиссии, причем по всем направлениям сразу. Это и по линии членов Центральной избирательной комиссии, за кем закреплена Ленинградская область, Абшат Магомедович э, приезжает, Шапиев. И приезжает также э, куратор по линии отмечать. В пятницу у нас рабочая поездка в Сосновый Бор. not